Oke ini dia unitnya Pasopati Dragunov Tabung 25 cross Spike 312 Diameter lensa 40 Dengan mimis uh, Samyang tumpul 19 grand dengan mimis yang sudah saya rapikan ya oke dapat oh, objek sasaran genteng oke simak videonya nggak kelihatan ya nggak kelihatan ya? enggak